ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਹੀ ਪਲੇਅਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਤ ਕੰਟਰੀਆਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜੋ ਮੈਂ 9 ਮੈਡਲ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਤੱਕ ਹੱਥ ਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਮਗਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਾਊਨ ਮੈਡਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਘਰੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਾਣਾ ਬਲੌਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੋਡੀ ਪੂਰੀ ਪੱਤੇ ਵਾਂਗ ਕੰਬਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਖਿਡਾਰੀ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੇ ਦੁਆਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਤਾਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਧੱਕ ਹਰ ਕੇ ਗੇਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਵਰਗੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 올림픽 'ਚ 골ਡ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੀਗਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਲੈਟਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਦੋ ਲੈਟਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਚ ਸਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਜੋਬ ਨਿਕਲੂਗੀ ਤਾਂ ਭਰੋ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ ਮੈਂ ਵੇਟ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕਰਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜੀ ਕਰਾਟੇ ਕੋਚ ਭਰਤੀ ਕਰਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਭਰਤੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਦਾ 50% ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆ ਮੈਡਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਟ ਦਿਲ ਉੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਆ ਵਾਅਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮੈਂ 6 6 ਰੈਂਕ 'ਚ ਹਾਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹਾਂ ਪੈਰਾ 올림픽 ਦੇ ਲਈ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਟੇ ਪੈਰਾ 올림픽 ਚ ਆਣਗੇ ਉਹ ਚ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਖੇਡਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੰਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਸੋਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਂਗਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ 올림픽 ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 올림픽 ਗੇਮਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ- ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅ, ਫੋਟੋਆਂ ਐਸੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਮੈਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ 올림픽 ਗੇਮਸ ਜਾਂ ਐਸੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮਸ ਹੈਲਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ 200% ਵੇ- ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗ ਜਾਗ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨਸ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰਫ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਢੋਲ ਨਗਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਘਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਡਲਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਮੈਡਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੋਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਲੋਹੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਸਾਈਡ ਵੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅੱਜ ਖੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਤਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਰਾ ਕਰਾਟੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੱਤ ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 골ਡ ਮੈਡਲ ਦਿਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਰੇੜੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਰੁਣ ਨੇ ਬਾਈ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਆਂ ਬਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਇਆ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਇਆ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 29 ਤੇ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਦੋ ਲੈਟਰ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਲੈਟਰ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹ 9 ਤਰੀਕ 9 ਜੁਲਾਈ 2021 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਲੈਟਰ ਹੈ ਤਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਸੀ ਗਲੀ number 6 Guru Nanak Nagar new model town Amloh road Khanna ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਲੈਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲੈਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਲੈਟਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਤਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਪੈਰਾ ਕਰਾਟੇ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਹੀ ਪਲੇਅਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਤ ਕੰਟਰੀਆਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹਾਂ ਜਿੱਚੋ ਸੱਤ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜੋ ਮੈਂ 9 ਮੈਡਲ ਨੇ ਵੀਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਤੱਕ ਹੱਥ ਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਮਕਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਾਊਨ ਮੈਡਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੁਬਲਿਨ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਦਵਾਇਆ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕੁੱਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈਏ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਤਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਡਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਮੈਡਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਲਏ ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਮੈਂ 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸੀਗਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਲਾਈਜ਼ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦ ਮੈਂ ਕਰਾਟੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਾਲਾਂ ਬਲੌਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੋਡੀ ਪੂਰੀ ਪੱਤੇ ਵਾਂਗ ਕੰਬਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਹੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਲ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀਰੇ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਆਪਣੀ ਵੀਰੇ ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ 24 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੇਰੀ 30 ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀਰੇ ਜਦ ਮੈਂ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਬਾਈ ਜੀ ਵੀਰੇ ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਵਰਟ ਪਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀਰ ਜੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮੈਂ ਖੇਡਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੇ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਖੇਡ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਮੈਡਲ ਆਇਆ 골ਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਣੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰਗੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਜੀ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਰੁਣ ਦਾ ਲੈਟਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਊਗਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਕਾਲ ਗਈ ਮੇਰੇ ਐਮਸੀ ਦੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰੇੜੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰ ਜਾਣਾ ਪਰ ਐ ਜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖੰਨੇ ਆਇਆ ਮੈਨਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੈਨਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਟਰ ਵੀ ਨੇ ਆ ਦੇਖੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਬਟ ਜਦ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਮਸੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਮੁਕਰ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸਿਰਫ ਫਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਈਸੜੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਬਟ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਦ ਅੱਜ ਆ ਪੰਜਵੀਂ ਆਣ ਵਾਲੀ ਹੈ 15 ਅਗਸਤ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਵੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੁਣ ਸੱਚ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਉਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਖਿਡਾਰੀ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੇ ਦੁਆਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਤਾਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਗੇਮ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਵਰਗੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 올림픽 'ਚ 골ਡ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦੇ ਬਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਮਜਬੂਰਾਂ 'ਚ ਰੇੜੀ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਝੋਨਾ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡੀ ਹੋਈ ਆ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੋ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋ ਵਧੀਆ ਕਰਿਆ ਚਲੋ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਨੇ ਤੇ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੈਟਰ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਖੇਡਿਆ ਆ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪਰਸਨ ਆ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਰੁਣ ਤਾਂ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਦੇ ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੇਰੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਖੇਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਲੇ ਹੋ ਦੋ ਵਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਦੋ ਵਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਹੂੰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਲੈਟਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਦੋ ਲੈਟਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਚ ਸਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਜੋਬ ਨਿਕਲੂਗੀ ਤਾਂ ਭਰੋ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੁਣ ਬਾਈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਨਿਕਲੇ ਤਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਉਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਲਪ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਟ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜਨ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੇਟ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ ਮੈਂ ਵੇਟ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕਰਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜੀ ਕਰਾਟੇ ਕੋਚ ਭਰਤੀ ਕਰਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਭਰਤੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਆ 50% ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਚੱਕ ਲੈਨੇ ਹੋ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੀ ਕਮਰ ਸਾਡੀ ਲੱਤ ਬਾਹਾਂ ਦੁਖਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੁੰਡਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਟ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆ ਮੈਡਲ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਟ ਦਿਲ ਉੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਆ ਵਾਅਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਦਿਲ ਉੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘਰ ਗਿਰਵੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਗਿਰਵੀ ਹੈ 12 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਤਾਂ HDFC ਬੈਂਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਲੋਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾ ਦਰਬਾਰਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਵੀਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਿਰਫ ਆ ਲਾਇਕ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਆ ਲਾਇਕ ਸੀਗਾ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਮੈਂ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਲੇ ਮਿੰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੰਘਦੇ ਵੜਦੇ ਕੁਝ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਖੰਨੇ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਥੋੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਖੇਡੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਜਲੇਬੀ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਭੇਟ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਕੀਰਤ ਕਮਾਈ ਚ ਮੈਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਰਹੂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਈ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ 골ਡ ਮੈਡਲ ਤੁਸੀਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾੜਾ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਲ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ ਵੀਰੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 41 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਿਆ ਤੁਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਾਓ ਉਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਜਦ ਮੈਡਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਅਜੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੇਮ ਖੇਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਲੋਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮੈਡਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਿੱਟੇ ਆਏ ਹੋ ਵੀ ਆ ਫਿਰ ਲੋਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇਹਦਾ ਇਹਦੇ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇੰਨਾ ਲੋਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਵੀਰੇ ਲਾਰੇ ਵਾਦੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗਿਆ ਦੀਆ ਮੰਦਰੀ ਦਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਾਦਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜਤਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਇਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਗੇਮ ਅੱਗੇ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਣੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਮੈਂ 6 6 ਰੈਂਕ 'ਚ ਆ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਆ ਪੈਰਾ 올림픽 ਦੇ ਲਈ ਹੂੰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਟੇ ਪੈਰਾ 올림픽 ਚ ਆਣਗੇ ਉਹ ਚ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਖੇਡਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹਾਂ ਹੂੰ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੰਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਸੋਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਂਗਾ ਹੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚੋ ਨਾ ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਸਾਮੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਊਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਲੋਨ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਦਊਂਗਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ ਪਰ ਐਸੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਐਸੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜੇ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਬ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਕੋਈ ਐਥਲੀਟ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਢੋਲ ਨਗਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਟਿੰਗਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਇਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਬੀਤਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ ਅਕਸਰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬਸ਼ੱਕ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਯਾਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ ਨੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਗਿਣਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਐਸੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਯਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ 골ਡ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਐਸੀ ਲੋੜਵੰਦ ਧੀਆਂ ਐਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪੁੱਤਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਬੇਸਹਾਰਾ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਧੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਇੱਕ ਧੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਹਜੇ ਐਜੀ ਐਸੀਆਂ ਧੀਆਂ ਐਸੇ ਵੀਰ ਐਸੇ ਭਰਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਬਾਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੁਝ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਜੇ ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਵਾਰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਧੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਂਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੋਈ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਸੇ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਡ ਹੈ ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੇਸਹਾਰਾ ਰੇੜੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਇੰਨੇ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਸੱਤ ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਹੋਰ ਐਸੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਲੂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਧੰਨਵਾਦ